Halo sobat youtuber, kita lihat lagi kemarin kita pernah rilis atau unboxing gear terbaru ini gear yang terbaru. Sekarang kita mau coba pemasangan gearnya. Nah, ini kendalan kita. Kita coba nanti seperti apa gear yang akan kita pasang gear yang terbaru. itu bosnya langsung turun turun tangan memang dia untuk tagar bingung bro nih bingung lihat gear terbaru Nah ini bro yang punya motor orang ini nah, ini bosnya yang punya motor dan bos hmm. bongkar habis. bongkar dapat ke baut. <laughs> Garone Ah, sana tulis, sana kunci ya. Boleh. pasang gear yang paling terribet, ini nah gear terbaru dan terribet, habis bongkar habis tangan

是。 penggunaan gear tambal untuk motor Tiger kita tes mesin ya. tes mesin motornya motor ini dia motornya yang dites modifikasi motor Tiger yang digunakan rantai pambal Sinok merek Sinok merek Sinok atau sukses nanti kita minggu keduanya atau minggu ketiganya kita tes kekuatan mesin potong potong rantai Ini, ini bosnya mekaniknya dengan gear barunya? Ya, sudah selesai. Sip. Tinggal pas uji kekuatan gear barunya ini dia. Ya. Nanti yang berminat jangan lupa subscribe di channel saya Herman BKY YouTube. Kita berbagi informasi gratis Oke, terima kasih.